Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa dimanapun berada Bandi berbagi tutorial cara bikin converter kit diesel Falcon bahan bakar LPG murni ya tanpa, tanpa ada pancingan pertalit atau apapun ya hanya LPG murni oke sobat semua dimanapun berada disimak ya, alat yang dibutuhkan untuk bikin konverter gitu eh, pada alkon pertama regulator vakum vakum ya itu karburator ini karburator aslinya ini bahan di tak rubah ya ini ya dan jangan lupa di subscribe ya sahabat semua bagi yang belum aja terima kasih sebelumnya sudah mensupport Mbak Andi semoga Mbak Andi bisa berkembang channelnya ya sahabat semua kita pasang selang ini di regulator ya kita bakar dulu panasnya dulu celok kali dulu masukkan selangnya dorong Oke teman-teman semua dimanapun berada ini di situ kita bor untuk daya isapnya ya buat vakumnya semoga ini video ini bisa dimengerti habis dikor ya pemindahan pipa hisap untuk vakum ya teman-teman dimanapun berada semoga bisa membantu untuk teman-teman semua di situ di jalur untuk masuknya LPG ya kita senai dulu disenai dulu teman-teman udah merasa pas dilepas teman-teman habis itu nyari cop-coban atau dobannya itu nanti dibuat bikin jalur LPG kita pasang di sini dan ini udah 50% jadi teman-teman tinggal pemasangan vakum regulator habis itu dicoba di mesin alkonnya dan ini setelah dipasang vakum copet hasilnya kayak gini jika ingin tidak mau ribet-ribet bisa order ya di Bandi jamin irit pol tidak bikin kantong bolong ya sahabat semua atau teman-teman ini sahabat sudah jadi tinggal pemasakan di alkonnya ya sahabat semua dimanapun berada semoga sahabat semua bisa bikin ya dengan tutorial Mbak Andi semoga bermanfaat sebelum memasang ayo ngopi dulu panas kopi hitam dulu sahabat semua jangan lupa ngudut habis ngopi ngudut lur penadem pikirannya lur ini penampakannya bahan bakar LPG murni ini mesinnya mesin bekas ini ya dua tahun nggak dipakai ada yang mau lewat sahabat semua ya kawan itu mencari rongsok barangkali ada kawanku semua atau di sekitar wilayah Pohon Baru yang punya rosokan banyak enggak pakai enggak dipakai bisa komentar di bawah ya น่าแชน